ที่เจ้าเนี่ยมันนะเพื่อนฮัลโหลคุณตุรีเกษตดโอ้ มาปัจจุบันจะาตอนนี้คือละเมียงานมาดูบ่าก็ท่าตะเกียงแดงมาดูมาดูเฮ้ยน่าร Siapa pergi? Oh, mawak yang kali awak sendiri terus, ya? Eh? Tidak. Duduk mana, Tani? Duduk mana, ini? Duduk, Kak? Tidak. Oh, apa ya? Oh, ada. Ada, lanjut, lanjut, lanjut. Lah, Udah diam terus. Dah, papa. Nak, nak, kenapa nangis? saya ada dua minggu belum pulang. Oh, gampang itu nanti kita cari sama-sama. Udah jangan nangis lagi diam ya. Coba kalian lihat ayah di sana. Biasanya kan ayah duduk di sana kan. Coba pergi cari. Ayo. besar macam tadi kalau. Berapa kita? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pokoknya. Hah? Oh, yang lap betul yang. Nampak saja ayu tak tanya kau pun ada yang pas ni Siapa yang pas ni? Jomblo dah berhari-hari dah berbulan bulan pun Allah oh, Fahmat! Hantu belau! Aduh! Ya Allah! Kok ada hantu apa ni? Kalau cantik macam ni? dah jangan ikut Terus? Kita <laughs> Cantik! Udah kayak gini Alamak! Apa lah dia buat dia aja? Tidak pernah bilang kalau kita bilang body, penampilan, belakang paparan kita kali mas. Cik eh, Ayah. Hmm? Uh, tuan Ayah orang. Pak Guru. Oh, Pak Guru yang na anak matanya anak. Hmm. Uh. Oh, Pak Gurunya, guna long kalah ni dia. Tengah dalam janda. Baik pegah-pegahnya. Ha, memangnya long kalah. Oh, jadi mana matang ke? Uh, ha. tengok, tamat bulan, tengok. Ya, tak, tamat ya, ya. bulan, tak? Tak, tak. Nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, ...de 5 jam đi minum dah? Ha, kat sini ya. Ha. I know. Kadang ikut. Kadang ikut. Look. Mana, tak dapat agak. dah cari cewek yang dah ribut You know? Apa? Oh ma, kekak kata buruk lagu Saya buat main lelo punya lagi kan Sekejap juga dia, sekejap juga dia, kita pak guru Pak guru mana raya ni mata 我不想发。